帰れ帰れ貴様らのような軟弱者はいらんそそこをなんとかお願いしますよどうしてもというなら俺様を倒してみよう Oke, okay, selamat datang di channel Dimas Sensei. Oke langsung aja masuk ke mana kimia part ke-9 ya. Untuk sekarang kita di sini masih dalam tahap liburan dan uang kita masih sisanya 700. Mungkin kalau misalkan nanti gak direkam ya, mungkin nanti cari-cari bahan-bahan ya, mungkin nanti mau ngejual kayak buah lando itu lumayan harganya. Mungkin kita langsung aja untuk sekarang kita lanjut ke story kita cek mungkin kita masuk ke story Niki dulu oke okay, teman-teman selamat menyaksikan ah, kaire, kaire. 貴様らのような軟弱者はいらんそそこをなんとかお願いしますよ どうしてもというなら俺様を倒してみようそそんな横暴だ訴えてやる何の騒ぎだろう何ですか今の人たち入部希望者だ あんなにたくさんすごいあれでも今追い返してました今のはニケに振られた男どもだ未練正しくアトリエにまで来ようってそうだったんですかあの人たち何度追い返しても来るのいやモテる女はつらいにゃ いやーではないもともとはお前の責任だろなんとかせんかそう言われてもうちもあんな連中相手にしたくないしああ、た e r n y a t a が n i gara-gara Niki juga ya Populer j a d 最初から声だとかけるなあまりグダグダ言ってるとなあわかったよでもどうすればいいのかな 僕に聞かれても困るよ冷たいこと言わないで一緒に考えてよこういう時に使えるお薬とかってないのかなおおなるほどそんな都合のいいものあるのかなまあダメでもともとってことで一応調べてみようよ 薬とかならあるんだけどそれじゃ逆効果じゃんだよねあちょっと待ってそれ使えるかも使えるってどうやって惚れ薬と全く逆の成分のお薬を作ればいいんだよそしたら嫌われるお薬ができるはずでしょ すごい今日のフィロは冴えてるね作れそう大丈夫だよ多分まあまあここは一つフィロを信じて早速作ってみようっとおお kita dapat potion. bikin Loveless Potion oke okay. mungkin kita langsung ke workshop aja teman-teman di sini kita masih dalam liburan oke okay. jangan lupa juga kita save dulu Oke, okay. di sini tumben ini fly, mungkin karena liburan juga. cepat dan lakukan sesuatu tentang mereka agar mereka pergi. Oke. Kita langsung aja ke sini. Oh, lupa ini harusnya yang 120% fleet ini harusnya dijual dulu. Kita dapet yang bikin obatnya. Nah, ini Loveless Potion. Oke deh. Oh, ternyata kita udah bisa langsung bikin dan kita bisa pakai 120% fruit tapi mungkin lebih baik pakai heljar aja karena ini buat dijual bisa pakai poison shroom 20% ini 70% uh tapi mendingan pakai ini aja yang penting bikin oke okay, kita bikin loveless potion mantap けどいや、a harus d で。c o b a で u l u d ちょうど来たみたいそれじゃあ早速あれって人に使っても大丈夫なの a a dan tadi pakai poison shroom ya biarin a h mau bapak なんだこれ草それにベタベタするいきなり何するんだ賠償を請求するぞ どうって何がうちのこと見ても何とも思わないあ別になんともそれよりもクリーニング代を払えそうだそうだふざけたまねしやがってこのアホ毛女今度こそ訴えてやる でも Oh, jadi benar-benar benci. Di sini. ちょっと聞きすぎたかも。何ごちゃごちゃ言ってるんだ。前から気に食わなかったんだ。こいつめ。Wah, benar-benar benci banget. 助けないと。 w o w langsung bertarung Tapi nggak diliatin ininya でもさすがにあの人たちもう来ないよね うん助かったよありがとうどういたしましてあの薬があればまた何人引っ掛けても平気だよねこりない女だな貴様もこれくらいで懲りてちゃ立派な婿は見つからないってその戦う姿勢は大いに評価したいところだが ほどほどにねOke, kita masuk ke minggu liburan kedua. Oh, ini yang hantu. Cerita hantu. Oh, ini Nemo baru lihat namanya teman sekelas kita Oke, kita mau mulai masuk liburan kedua kita jangan lupa kita save dulu jangan sampai nanti pas rekaman gagal kayak di part ketujuh gagal jadi kecil oke langsung saja mungkin apa di sini ada yang baru belum tahu juga oh ya harus ngejual dulu kita ke kafetaria kita ngejual dulu es buah biar uang kita naik Nani? Eh salah Nah ini Dan lumayan harganya itu bisa sampai 1200 Mantap banget dan di sini red soup sebenarnya harganya lebih mahal cuman bikin red soupnya gimana itu lumayan mungkin ya nggak tahu gimana nanti kita cek aja sekalian lando di sini ternyata cuma 10 tapi lumayan ini gampang dicari dan yang mahal itu red soup ya nanti kita lihat dulu red soup lumayan uangnya sekarang masuk ke 1900 hampir ke 2000 kita cek dulu di sini red soup red soup bikinnya gimana red soup oh iya ini belum diinin ya cuman kita harus pakai spinach herb nanti deh sekalian aja red soup red soup red soup mana red soup oh ini red soup Oh, pantesan pakai Tiger Blowfish. Cuman agak susah sama salt. Bikinnya agak susah kalau buat. Oke deh, kalau gitu mungkin kita langsung lanjut aja ke cerita kedua yaitu si Jess. Check it out. Selamat menyaksikan. lagi 今の音まさかまた dan meledak lagi karena Jess sukanya bikin bom ya jadi gini Mata 失敗したの 言わないでよ今回はちょっとひどいねうんどうやってごまかそうかな素直に先生に謝った方がいいんじゃないそそれはダメ先生は絶対ダメなのどうして のスカウト僕と同じだね私入学する前から自分で勉強していろいろな錬金術を試してたのそれが学校の人に見つかって入学する前からあれちゃんとした資格のない錬金術師が錬金術を使うのって確か違法なんじゃ それで捕まりそうになったんだけど学園の人が入学させて特別に教育するからって助けてくれたのえっとそれってつまり かなりまずいんじゃだったらこんな無茶な調合したらダメだよ分かってるんだけど錬金釜を見るとついフラフラっとついってそれで学園を追い出されたら元も子もだって好きなんだもんいろいろやってみたいんだもんでもわがままな主人をもっと 苦労するよまったくはあでもそれじゃあなおさら見つかるわけにはいかないよねレイン君早く片付けよう教頭先生に見つかったらまた大変そうだし。 Oke, ini sekarang apa lagi n i Udah diberesin? e t 今回は器具は壊れてなさそうだね。本当じゃあ、綺麗に戻せば大丈夫かなでも真っ黒になってるし、よくわからないものが溶けてくっついてるし。だ、大丈夫だよ。研磨剤でお掃除すれば、きっと どれくらい必要かな kita harus membuat 5 polish powder ya Oke langsung kita save dulu kita save dulu jangan lupa oke mantap kita harus bikin polish powder dan ini ada Jess yang lagi diam jangan lupa ambil air ini si Niki kemana si Niki sini nggak ada ya wes oke kita bikin polish powder polish powder mana ini kita bisa bikin ya satu Thunder Rock sama Legion Steel Legion Steel oh bisa pakai Glacier oke mungkin kita langsung aja ya Oke, kita udah bikin tiga. Oke, kita pakai polish powdernya. Kore お疲れ様いやこれからが本番だけどねあそっか終わった思ったより早く済んだねみんなが来る前に終わってよかったあとは この大量のゴミを捨てに行かないともうカタカタほらもうこれで最後だから Oke beres-beresnya ternyata udah beres di sini Oke kita ke kampus ground tapi kita ke workshop lagi langsung di save dulu biar cepet ayo cepetan di sini kita langsung masuk ke alur cerita tapi sebelum itu mungkin saya pengen bikin nah ini yang ini cuman pakai yang spinach herb mungkin saya skip dulu cuman mau ngambil spinach herb di living forest ya teman-teman nanti ada di luar oke nanti ada di workshop ya mau ngambil dulu spinach herb Oke teman-teman udah dapet spinach herbnya kita langsung aja kita bikin dulu mungkin jadi item baru pakai spinach herb Oke mantap cuman di sini pakai karot sama radis oh kita belum punya radis tapi mungkin akan jadi hal yang bagus nih mungkin jadi apa nanti pada yang belum ini kalkulator clothes udah 99% ini juga belum belum dapat bahannya Loveless Potion ini sebenarnya Loveless Potion kalau misalkan kita bikin bikin satu buat apaan ya tapi kita jual aja Loveless Potion pengen tahu harganya berapa dan langsung kita nanti ini cek harga dulu 38 ternyata murah ya ya wes deh Clea Nickel apa ini semua crack hammer karena memang bikinnya juga susah oke langsung aja deh kita cek coba ya di growbook apakah ada yang naik dan ternyata nggak ada yang naik oke teman-teman langsung aja kita langsung lanjut ke alur ceritanya kampus ground tukang jualannya kagak ada. Anata tachi. Miku, kono koe wa. Kyoto sensei. Nan desu? 人の顔をお化けでも見るみたいもしかして何か後ろめたいことでもあるのですか いえそんなの全くこれっぽっちもないですよええっと私たちに何か用ですかええ最近あなた方のアトリエでよく大きな音がすると聞きましてねまるで爆発音のようにそそそそうなんですか聞いたことないですけど 僕たちはそうですかそれならいいのです一応注意だけはと思いましてははい気をつけますそれじゃあ僕たちはこれでどうぞお行きなさいはい失礼しますピロメール に炭がついていますよもう少し慎重になさいよし今度こそ終わったね はまして何やっぱりさ無理な調合はやめた方がいいと思うんだそうしようとは思ってるんだけどでも言われたものをただ作るだけの錬金術なんてつまらないしそれで牢屋に入れられたら じゃあさこうしようよ今度から無茶をしたい時は僕も一緒にやるよ2人でやれば失敗も少なくなると思うしえ手伝ってくれるのうんフロの調合はその危なっかしいけど見てて楽しいし勉強にもなるし。 発した時の後片付けも早くなるしねもう余計なこと言わなくていいのどうかなえっとそれじゃあお願いしちゃおうかなうんこちらこそよろしくオ ke akhirnya selesai untuk hiburan dan kita masuk ke event yang baru dan ini ada event apa maksudnya Yosh, shikudai owari. Otsukare sama. Yatto atta. Ah, soto ni asobi ni ikitai. Sore wa muri datte ba. ndamon. なら一緒にお薬を作ろうよ今ね虫歯を10倍痛くするお薬を研究してるのそんなもの作って何がしたいの暇を持て余しているようだな Sekarang <laughs> ternyata dari pintu depan. b i s a dari belakang. Oh, Kuncang. 今日は珍しく普通に登場したね嬉しそうな顔してますけどどうしたんですか喜ぶがいい今日はお前たちのために余興を用意してきてやったぞ余興うん最近学校内でちらほら幽霊の目撃情報があるのは知っているな o k ケー。e 子がそんなことを話してましたけどまさか幽霊を捕まえてこいとか言うんじゃそんな無粋なことは言わんその幽霊を探しつつ肝試しをしようと思ってな肝試し <laughs> ちょっと面白そうかもこの学園には曰くつきの場所が多いからなそこを回ってくるの 試しってやったことないんだけど楽しいのかな私は結構好きだよ暇つぶしにはなるかなぐんちゃんの企画だから怪しい気もするけどそんなに疑わなくてもいわくつきの場所についてはメモにまとめておいた歩きながら目を通しておけ <laughs> あとは計画通りに。Oke, Oke, dan ada resource center udah kebuka. Ada off campus dan di infirmary ada apa? Uh. Di sini ada banyak tanda seru ya, kita cek satu-satu. Mungkin kita jangan dulu keluar kampus, kita ke infirmary dulu, oke. Kita ke UKS. Oke, kita identifikasi hantunya. da ne. wa kaetta dan musiknya jadi seram. 床一面に血だまりができていてありがちね <laughs> やっぱり作り話かな決まってるでしょ本当だったら大問題になってどうしたのなんか液体を踏んだような感触が。 まさかピロモンききっと水か何かがこぼれてるんだよねそそうだよそうに決まってるよととりあえず明かりをつけるよ誰かいるの あなたたち先生 <laughs> 脅かさないでよこんな時間にここで何をしているのかしらえっとみんなで肝試しを肝試しうんなるほどね んそれより床に水がこぼれてるよ掃除していきますね電気つけます待ちなさいええっと電気をつける前にこの香水を嗅いでもらえる香水なんだ後でもうんあれ tidur ternyata kita ketiduran kayaknya kena kena apa kena racun atau apa buat tidur Ora, koko. Oke, 3人揃って寝てるんだものびっくりしたわ お試ししててそれでもう夏休みだからといってあまり遅くまで出歩いてはダメよごめんなさいさあ今日はもう帰りなさい他の先生には内緒にしといてあげるからはいそれじゃあ失礼します から話が漏れたのかしらもう少し慎重にやらないとダメかしらねオッケー kita mungkin eh, untuk sekarang di save dulu nanti kita akan melanjutkan eventnya untuk part berikutnya ya teman-teman kita langsung save dulu aja oke okay udah masuk ke event Oke teman-teman, terima kasih buat yang nonton ya. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe juga ya. Terima kasih buat yang nonton. Nanti kita lanjutkan. Jangan lupa banyak pen komennya karena masih banyak kekurangan dalam game ini. Oke, okay? karena saya juga masih youtuber pemula. Oke, okay, terima kasih buat semuanya. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching.